Då ska vi titta på stråloptik och ljusknippen. Här har vi ett ljusknippe här. Och när man ritar strålar från ett ljusknippe från någonting som vi ser så brukar man rita strålar mot ögat till exempel. Vi ska titta så att man pilar vilken riktning de här strålarna kommer. Och här har vi från en liten punktkälla som ligger här. Men till exempel har vi ljusknipporna mycket avlägsen så brukar de här knipp, ljusknipporna vara parallella som passar som kommer in i ögat. Vi tittar på den enklaste formen av spegel och ritar strålar. Vi tittar på en plan spegel här. Till exempel en toalettspegel. Och så har vi någonting vi ska titta på. Här har vi någon, någon lampa eller någon tandborste eller någonting. Och då ska vi rita strålar från den här ah, saken till ögat när den reflekteras mot spegeln. Och enklast sättet här är att lägga till en hjälplinje. Som är avståndet från spegeln. Det här avståndet från spegeln till föremålet är lika långt på baksidan. Men det är 90 grader mot den här äh, spegeln. Och då placerar vi det knippet där. Och så drar vi en linje från den här. Det äh, är så här vi uppfattar att ögat kommer ifrån. Eller det här äh, ögat ser. Det var en virtuell bild som går härifrån tills vi är här, här. Här kan vi dra en, ett ljusknippe från spegel mot ögat. Det här ska vi få ihop på något vis, så vi måste dra ett ljusknippe från den här äh, källan. Så då kan vi sätta ihop oss här. Så det här är ett enkelt sätt att rita strålar från en, någon typ av källa, ljuskälla eller någonting i spegeln. Nu ser det ut vid konvexa speglar. Till exempel vad har vi när man tittar på en sked så brukar man se lite annorlunda ut. Hur, hur ser det ut då? Hur kan vi dra strålar då? Hur blir bilden större eller mindre? Här har vi en sak, så ska vi se hur speglas den i en konvex spegel. Alltså man spegelyta här och den här är en sfärisk spegel så att vi har en rund så här, han är precis cirkelformad och det betyder att fokus hamnar här, det är precis i mittpunkten just på sfäriska speglar. Då kan man dra en linje som är parallell här, en ljusstråle som är parallell med huvudaxeln här. Och den reflekterar rakt ifrån fokus, rakt ut. Så det här var en virtuell bild och så blir ljusstrålen som reflekteras ut. En annan stråle som man kan dra, den är som går rakt mot fokus. Den kommer att reflekteras ut rakt som en parallell med själva huvudaxeln. Och då kan man dra en liten virtuell bild bakåt så här. Och där de här strålarna möts kommer bilden se ut. Det är så här vi kommer uppfatta bilden när vi ser. Det är en virtuell bild som blir mindre än verkligheten. Så när vi tittar på en, spe, en till exempel en själ på dess undersida så kommer vi uppfatta det lite mindre än vad verkligheten är. Så avblir en konvex spegel. Bilden blir virtuell och förminskad blir den. Ja, vi tittar på en konkav spegel som är åt andra hållet då. Då kan man dra strålar som händer här. Jo, strålar som går rakt in mot den som är i närheten av den här huvudaxeln här, kommer att brytas mot fokus här. Alla strålar är här. Men vi har ett problem just med sfäriska speglar. Strålar som är här ute så kallade randstrålar som är längst ifrån. De här randstrålarna kommer inte att brytas mot fokus. De kommer att brytas innanför. Och det här är ett problem. Så vad gör man då? Jo, då fanns det något som man införde någon, en parabolisk spegel. Som ser ut så här. parabol känner alla till. Vad är paraboler? Alla billyktor ser ut så här. Så alla strålar som kommer in här kommer att träffa och brytas precis mot den paraboliska spegels fokus. Så, att, så här fungerar en, strå, en strålkastare fast tvärtom. Att här var ljuskällan här. Och då kommer de att reflekteras ut rakt ut så här. Så därför får vi parallella ljusknippen från en, från en lampa eller en billykta. Och det är därför vi har fått starka signaler just mot en parabol. Att även de strålar, signaler som kommer här ute vid randstrålarna kommer att fokuseras där vi har mikrovågshuvudet så vi kan ta emot de här strålarna.